So, langsung saja guys, di sini daripada Free Malaysia Today. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Bencana banjir yang melanda membawa pelbagai bangsa di negara ini berganding bahu Allah, untuk projek Masya bank Allah. makanan yang digerakkan pertubuhan rumah ibadat Sikh. Allah. Sehib. Jadi di sini kelihatan Presiden banget guys. Petaling Jaya, Altar kebersatuannya Sinteri tidak menyangka sambutan menggalakkan yang diterima. Allah. Kita amat berbangga yang masyarakat Malaysia tak kira bangsa uh, Melayu ada, Cina ada, India ada semua datang ke sini untuk menolong kami. Wow. So, uh, ini macam semangat keluarga Malaysia lah. Betul betul betul. We are very very surprised with our support we are getting. So dia akan bertambah dan bertambah lah. Saya kita wow. akan lebih ramai orang akan datang menghantar barang. Lah. Betul betul Project betul. Projek bank makanan yang bermula sejak 18 Disember. Misi bantuan berskala besar yang pertama diusahakan pertubuhan tersebut sebagai satu tindakan segera setelah melihat situasi banjir di Lembah Kelang terutama di Shah Alam semakin teruk. Saya seronok dekat sini, jam bertempur dengan community Sikh sini walaupun hmm. ini adalah satu gurdwara sahib uh, majoritinya adalah penganut Sikh tapi mereka menerima saya sebagai uh, sebahagian daripada mereka bagi mereka yang wow. tidak berpeluang membantu secara fizikal antara usaha boleh dilakukan adalah dengan menggunakan media, media sosial, sosial untuk menghebahkan berkenaan misi bantuan yang sedia ada well i can't say for everybody because i know that... limitations, like parents are very constricting, like they fear like you catch COVID here, or they'll catch something will happen you here, mm, or so you know, they, have, they don't have the means, they don't have the physical ability, they don't have the mental ability, they don't have the time. But if you can, and if you have the willing, even even just by sharing the post, like this is happening or somewhere else is happening, you you have done enough. Sementara itu, Ravinder Singh, 37 tahun, antara orang kuat dalam proses menyediakan makanan hmm. berkata mereka mula memasak seawal jam 4 pagi Allah. dan ia diteruskan sehingga ke jam 9 malam setakat jam 6 petang semalam sukarelawan telah menghantar 15,780 paket makanan wow. kepada beberapa lokasi yang terkesan banjir kita tidak uh, memilih tempat uh, asalkan kita dapat uh, request untuk makanan kita agak hantar. Dalam pada itu mengulas mengenai isu halal yang dipertikai oleh sesetengah pihak. Hmm. Autar berkata, persoalan sebegitu tidak seharusnya timbul kerana pihak Gotwara menyediakan makanan berasaskan sayur-sayuran. Kita hmm. ada dapat komen daripada netizen yang mengatakan ini halal ke tidak halal. Ada question lah. Tapi pihak Gotwara selalu menyediakan makanan vegetarian. So okay. uh, uh, question of halal tak halal I uh, ingat tak tak that, timbul. That's not right lah. Ya yeah, memang macam mana ya kita juga muslim macam tu kita nak tengok halal ke tak macam tu tapi kalau kita tengok lah kalau dia cakap memang uh, daripada vegetarian mestinya itu adalah halal macam tu dan juga banyak orang-orang Islam orang-orang Muslim juga yang memasak di situ kan membuat uh, apa nama tu macam mengupas dan lain sebagainya kita tengok tadi kan pihak kedua Sahib menzahirkan ucapan terima kasih atas usaha dan keprihatinan wow. masyarakat Malaysia yang datang dari berbilang kaum dan agama diharapkan juga ke semua mangsa banjir tetap hmm. menghadapi ujian ini. Amin. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi sisi indah bencana banjir. Di balik banjir itu ada yang bersatu, eh tidak memandang Melayu, Cina, India dan lain sebagainya. Mereka bersatu untuk membantu saudara saudaranya yang mana terkena banjir, yaitu Syah Alam Selangor dan Hulu Langat. Dan yaps, so itu memang betul. Ujiannya adalah untuk mempersatukan orang-orang baik. Jadi di balik daripada musibah nih ada hal yang indah setelah itu yaitu bersatunya orang-orang tidak mengenal ras tidak mengenal agama suku dan lain sebagainya mereka bersatu untuk membantu saudara-saudaranya dia yang, yang yang tidak yang tidak baik adalah orang yang tidak membantu <laughs> <laughs> masih memikirkan diri sendiri nah itu yang nggak nggak baik gitu guys jadi setidaknya kita uh, menyumbang setidaknya kita juga memberi apa namanya ya macam dukungan dan support kepada mereka macam tuh untuk mereka bertahan untuk mereka senantiasa apa namanya tuh sabar dan tabah macam tuh memberikan makanan dan lain sebagainya jom kita tengok guys komen-komen daripada netizen di sini sayu hati tengok rakyat Malaysia berbilang bangsa dan ugama bersatu hati membantu wow oke di sini ada juga wow syabah Malaysia Malaysia especially Gunjawara Sahib Petaling Jaya oke okay. dan banyak sekali di sini komentarnya bahasa Inggris guys dan saya nggak bisa baca kalau bahasa Inggris takutnya salah-salah ya kan tapi di sini ada juga bravo to fellow Malaysia that come for what to help people for people no politics involved ya yeah. it's good. Semoga Malaysia segera pulih dari musibah banjir yang melanda. Amin. Salam daripada Indonesia. Indonesia cinta Malaysia. Di sini ada juga aku sangat kagum dengan budaya yang murni seperti saudara yang sangat akrab seperti keluarga bahagia nih. Tahniah lebih-lebih Gundawara Sahib nih yang bertungkus lumus demi menolong saudara kita dalam kesusahan. Tak kira soal kaum atau bangsa lagi untuk menyelamat orang-orang yang dalam sangat parah kelaparan. Kita patut bertindak berterima kasih dan bersyukur pada insan yang menolong kita dan saudara kita tanpa mengira agama dan apa bangsa. Itulah semangat rakyat Malaysia yang sangat murni dan berjiwa semangat tolong. Tak kira apa jua keadaan yang getir dan memerlukan pertolongan. Terima kasih pada semua lebih-lebih lagi kaum Sheikh Malaysia PJ ni, Malaysia Petaling Jaya ni. Okey, anda adalah hero rakyat Malaysia. Malaysia Wow, keren semua sih untuk komen-komennya. Tapi kebanyakan bahasa Inggris guys, subhanallah rakyat membantu rakyat. Sungguh terharu, bersyukur dengan misi kemanusiaan tanpa mengira kaum ataupun agama. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua satu Malaysia. Oke, okay, kita melihat ini sangat-sangat indah sekali guys kalau tidak ada banjir seperti ini mungkin tidak akan sisi indah seperti ini guys dan Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahwasanya kita itu kena damai kena tentram macam tulah jangan sedikit-sedikit hmm -sedikit, rasis dan lain sebagainya intinya adalah kita kena bersatu apabila saudara kita terkena musibah dan seorang muslim apabila terkena musibah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladhina idha asabadhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadi kalau kita mendapatkan musibah mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Terima kasih buat semuanya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah share video-videonya kepada saya di Instagram Banyak sekali yang share video-videonya Dan tidak semua saya react Hanya dipilih beberapa saja Yang mungkin ya apa ya banyak sekali yang sama gitu antara kiriman satu dengan yang lainnya tapi terima kasih banyak teman-teman semua dan saya berharap teman-teman bisa bersatu padu ya melihat daripada video ini kita bisa bersatu Indonesia Malaysia mau suku manapun mau agama apapun mau bangsa apapun kita kena bersatu untuk menolong sesama kita apabila keluarga kita ataupun yang lainnya ya teman-teman kita saudara-saudara kita mengalami macam musibah ataupun bencana terima Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.